Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membuat bagaimana cara untuk halaman di Word dengan cara berbeda Mari simak videonya berikut ini pertama-tama marilah kita buka dulu aplikasi mikroskop ya itu mod dan di sini saya telah menyiapkan bukan bahannya sini cover kata pengantar daftar terisi bab satu pendolan ya selanjutnya uh, kita uh, ke insert selanjutnya kita pilih date number setelah itu kita pilih yang kedua itu bottom of page kita pilih yang nomor nomor 2 nah di sini masih berbentuk halaman angka mana kita di cover tidak ingin mendapatkan cover di kata pengantar berbeda halaman apalagi di cover itu tidak ingin ada halaman di kata pengantar itu kita seharusnya membuat Romawi eh, itu satu untuk i i atrisi itu Romawi dua nah, di uh, untuk caranya jadi uh, eh, kita akan memisahkan aparnya dulu karena di cover itu tidak ada halaman bagaimana eh, caranya yang pertama kita taruh alt ah, cursor kita di ujung kalimat atau kata nah itu pergi ke layout itu pilih back yang ini selanjutnya pilih next back nah, seperti ini ini kita hapuskan aja nah, selanjutnya kita di halaman induk klik dua kali sini bisa kita hapus aja halamannya nah itu seperti itu nah, selanjutnya di di kata pengantar kita ingin uh, nomor atau halamannya kita jadi huruf akar mawi sini klik nah selanjutnya ke page number ini ke format back number nah di sini kita ganti dengan Nawangi selanjutnya Tista dan itu video pilih dari satu atau Romawi satu oke okay. seperti ini tadi halaman di covernya tidak ada lagi halaman selanjutnya gitu gitu buat itu tambah dua nah di bagian pendahuluan kita itu ingin membuat halamannya menjadi angka caranya pertama kita taruhkan kursor kita di ujung kalimat kalimat ini atau kata dari pergi ke layout baik pada to next page nah, di sini cara bikin dulu hapus saja selanjutnya ini kita hapus kita pergi ke back eh, saya buat pergi ke bottom it yang kedua turun lagi pergi format setelah itu disitu kita ganti dengan angka terus tiga star jadi mulai dari angka satu oke okay. nah, ya seperti ini satu dua dan sampai seterusnya nah begitulah cara pengalaman dengan cara ber, cara yang berbeda uh, mungkin da sekian dari saya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh